la gestió de color als programes d'Adobe es fa eh, d'una manera integrada des de, crec, la versió de CS2, de manera que quan configurem un dels programes queda configurat a tots els altres. Eh? Per tant, si configurem el Photoshop, ens quedarà configurat l'Illustrator, l'Acrobat professional, etc. Llavors, el primer que hem de fer per configurar el, la gestió de color per a paper premsa és instal·lar aquests dos fitxers. Val? És tan senzill amb un Windows com dir instal·lar, en aquest cas com que ja està instal·lat ens diu per desinstal·lar, i el mateix amb l'altre, instal·lar. Una vegada estan instal·lats, anem, obrim el Photoshop, anem al menú Edició, Ajustes de color, val? probablement tindrem l'opció per defecte que fica el Photoshop, serà preimpressionant a Europa o qualsevol altre uso general, vés a saber on, a qualsevol lloc. Llavors, li diem, eh, primer li hem de dir que l'espai de treball RGB és el sRGB, estàndard RGB, que és un dels més extensors per a tots els dispositius, pràcticament tots els dispositius per defecte, tenen aquest perfil, incrusten aquest perfil a les, a les imatges. Per a premsa per a CMYK utilitzarem el que acabem d'instal·lar, el ISO Newspaper 26V4, per als grisos el mateix i per a les tintes planes el mateix. La diferència d'aquest amb aquest és que aquest converteix a una sola tinta. El següent, eh, la gestió de color, és dir-li que sempre mantingui els perfils que porten incrustades les imatges i no cal que ens ho pregunti. El perfil que porta incrustada una imatge és, en principi, el perfil amb el que s'ha capturat aquella imatge. Per tant, ja ens va bé conservar-lo. I al final hem, anem a les opcions de compció, utilitzarem el motor d'Adobe i el propòsit ficarem perceptual. Si aquestes opcions no ens apareixen, les podem activar clicant en más opciones. Quan tenim això configurat, guardem i li posem, per exemple, segre premsa o premsa simplement, el nom que vulgueu. Bé. Això seria per configurar per a paper premsa. Si el que volem és configurar per paper estocat, les opcions varien una miqueteta sobretot pel que fa al CMYK. Val? El perfil de RGB ja ens està bé aquest, però per a CMYK utilitzarem l'Euroscale Coated. Em, per als grisos serà un, un guany de punt del 20%, igual que per les cintes planes. Tota la resta queda igual. Llavors ho guardem amb el nom de segrestucat i ja estaria. Okay. Llavors, cada cop que vulguem treballar per a paper premsa o per a paper estucat haurem de venir aquí i canviar l'opció que ens aparegui. Vale, en aquest cas ficarem premsa. Ok. Val? Amb aquesta opció ens quedarem configurats tots els programes d'Adobe de a partir de la versió CS2.